Oke, sekarang kita membahas tentang otak-atik profil kita. Oke, kita kembali ke menu utamanya. Kembali lagi, titik tiga sudut kanan. Kita klik setelan. Nah, di sini banyak informasi ya. Jadi kita pengen mengedit nama kita, tinggal ketik mengedit foto kita tinggal ganti lalu pengen buat status tinggal ganti ya atau atau bisa juga foto profil kita dilihat oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semua orang. Jadi caranya adalah klik akun, privasi. Di sini kita bisa set ya, misalnya foto profil nih yang ingin yang ingin lihat foto kita cuman kontak saya aja tinggal pilih kontak saya atau saya tidak pengen foto saya dilihat siapapun maka klik tidak ada atau pengen foto profil saya dilihat semua orang tinggal pilih semua orang begitu juga dengan statusnya apakah lihat hanya di kontak saya atau dibagikan ke semua orang termasuk termasuk lokasi terkini ya di sini yang tadi ya ada kontak terblokir mungkin ada nomor asing yang nelpon atau ngirim siaran yang kita merasa terganggu kita bisa blok dan di sini tidak ah, di sini ada kita lihat informasinya ya di privasi selanjutnya adalah bagaimana akun WhatsApp kita kasih password penting ya ini aktifkan masukkan passwordnya ada 6 digit atau pengen ganti nomor handphone nomor WhatsApp kita klik ganti klik lanjut tinggal verifikasi oke okay. terus untuk set catnya kita bisa gunakan di keyboard enter untuk mengirim pesan terus kita bisa memilih ukuran fontnya bisa kecil, sedang, dan besar terus wallpaper cadangkan cat atau riwayat cat sini bisa kita lihat semua jadi cat kita bisa kita backup ya lalu di sini kita bisa juga agar aplikasi WhatsApp kita menggunakan data minimum kita tinggal klik Oke, itu aja. mudah bermanfaat. Kita lanjutkan fitur selanjutnya.